Thank you. bersama tahu maju negara Maekaira paakha bana kita sesama be tahu beluana Maekaira paakha bana kita sesama I do. berjalan Embuha patipaan Mamoga pira jalan Retemuni langgalan Kita tole Kita banam berjasa Tegak Hello. da not ra samo già with the